こんにちは、粟田洋介です。なんかこういう100均の古い額を見つけたんですけど、一応ガラスが入ってて、で、そこの板はこういう段ボールです。んで、こういう額なんですけど、かなり安っぽいです。でもこれちゃんとこういう溝が入ってて、で、こういうところもきちんと綺麗に作ってあるし、なんかちょっとひと手間加えてみようと思います。 ガラスはそのまま使うとして、この段ボールがちょっといけないと思うので、さっき100円でこの板を買ってきました。この厚さと、このガラスの厚さを合わせると、ちょうどこの額の溝の高さと同じぐらいになります。でもこれ普通に作っても面白くないし、ちょっとどうやろうかなって考えながら作っていこうと思います。 この段ボールの大きさに合わせて線を引いてノコギリで後で切ります額と同じ大きさにも線を引きますでここをノコギリで切っていきます 今となっては数週間前の話ですが、ベニヤ板を切りました。で、使った紙やすりはこの120番というものです。で、数週間の間いろいろ考えて、この小さい方の板を切り抜いていこうと思います。額に入るとここの部分が見えなくなるので額に入ったことをイメージするために額に入れて線を引いていこうと思います あんまり複雑な形にしてしまうと切るのが大変になるのでこんなもんにしようと思うんですけどあんまりシンプルだとつまらないのでこんな感じにしましたこんな感じにしようかなこうしよう次は線に沿って糸の子で切っていこうと思います弓の子で切るためにどこかに穴を開けていきます この穴の開いたところにこの糸の方を通して切っていくんですがちょっと外に持っていこうと思いますもっと大きな穴を開けなければならないですねこれだけ開けば入るかな なんとか切り抜きましたが、うまくなぞって切ることができませんでした。まあ、それはいいんですが、ここの取っ手は取れちゃうし、使い慣れないのでうまくいかないし、手は痛くなるし、でも別にこの形悪くないので、ちょっとサンドペーパーをかけて、紙やすりが終わったので、ガクとこのベニヤ板にジェスを塗っていきます。ジェスを塗る前に、この金具を外していきます。 これらはなくさないようにここに入れておきます では、ジェッソが乾くのを待とうと思います。ジェッソが乾きました。で、今回は画用紙にペンとインクで絵を描いていきます。数週間の間、このガラスをどうしようか考えてて、これとかアクリル絵の具で塗ろうと思ってるんですけど、ガラスに直接これをつけると、アクリル絵の具がガラスにくっついてしまいます。なので、ガラスを外して、これを先に入れて、 その下にガラスを入れて、で、それで紙を入れようと思います。で、紙は直接ガラスに触れるので、ペンとインクで書けば、つかないかどうかわかんないんですけど、アクリル絵の具よりは全然いいと思うので、ペンとインクで書くことにしました。で、ここに絵を描くので、ここに線を引いていきます。こんな感じかな。 手はこの内側に書きますでここにマスキングテープで留めていきます 最後にペンを使った時の手入れが悪かったのですごくペンが書きづらいです ペン先を取り替えて、さっきより少し良くなったんですけど、それでもすごく書きづらいです。手入れはちゃんとしなくちゃいけませんね。 日のインクで描いた絵に水彩絵の具で色を塗っていこうと思います。 絵が完成しましたこれは電球を取り替える人というタイトルですで絵を描いたら今度はこれですねこの絵にマッチするように色を塗っていこうと思いますではここに色を塗っていきますちょっとこの絵の光を際立たせたいので濃い色で塗っていこうと思いますこの絵はパレットの上に貼っているのでテープを剥がしてパレットを使いたいと思います ここに合わさる部分は黒く塗ろうと思いますこの部分ガラスに当たるからこの絵の具はガラスにくっついちゃうと思うんですけどまあ裏だからいいやそうこですね平面の絵と違ってこういう立体的なところを見るのは面倒くさくてあんまり好きではないですがいいものを作りました このベニヤ板とこの絵を早くこうやって合わせて見てみたいんですが、これが乾かないとここにくっつけられないので、ちょっと待とうと思います。もう一つやることがあるんですが、この額、最初にお話ししたんですが、ここの溝は ガラスを入れてベニヤ板を入れてしまうともうここの高さがなくなってしまいますなので最初に額と同じ大きさに切ったこのベニヤ板で蓋をしようと思いますでこれだけで終わらせるつもりだったんですが数週間考えて思いついたのはこのベニヤ板をこういう風に四角く紙の大きさにくり抜いてこのベニヤ板の蓋を取り外しができるようにしようと思います これを切り抜いた時はうまくいかなかったんですけど、ちょっと糸のこの切り方を調べたので、今度はちゃんと切ろうと思います。この持ち手が簡単に取れちゃうので、こんな風に切っていたのもうまくいかない原因だったので、今度はこんなものを用意しました。で、このクランプで固定することにしました。なんか大きい刃も入っていたので、大きい刃の方がいいかな。 なんとか切り抜くことができました。で、この部分をこっちに貼り付けようと思います。まずは木工用ボンドをつけます。で、これを乗せます。で、これを貼り付けます。8箇所穴を開けます。ネジを8本。 こういう感じになりました。これでもいいんですけど、ここの部分、ちょっと書き足していこうと思います。 とりあえずこんな感じになりました画用紙の方の絵を入れるとこうなりますここは違う色を塗ります外でスプレーペイントしようと思うんですけど今日は雨なので明日ここに塗っていこうと思いますまあ何日もかかっていますがもうすぐ完成ですこの部分にジェストを塗っていませんがまあいいかな天気も良かったので外でスプレーペイントをしてきました とりあえず額の裏と側面に黒で色を塗りました。天気がいいので早く乾くと思います。乾かしている間にこれにニスを塗っていこうと思います。今回は艶消しのニスがいいかなと思ったので、艶消しのニスを塗っていきます。 額の裏側が乾いていたら今度は額の表側にスプレーしていこうと思います ペイントが乾いたので裏に金具をつけていきますスト絵を入れて蓋をして れをつけますあとはこれの紐をつけますこれで完成ですちょっと日数がかかってしまいましたが完成しました素焼けしになってるので